маңдайымдан сылаган мени камкор ата энедей эркелеткен Annemin olsun. Annemin Ай азамат сіздер қандай соның қандай мұш шырдай көңілсіңдер бір қол шабар болсын талантыңдарға тағзим талантыңдар тағдырысы ташқындай берсін талантыңдарға тағзим талантыңдар тағдырысы ташқындай берсін азаматсыздар қуаныштың көз ашқан аяқты ақты бұл қуаныштың көз жасы емес ох айтты тамақтан тамақ жасашы маған қал десе біреу оқу очеред маған кел деген кісі туғандар алдынан келді бір туғандарды бір қоштап қол шап қол шап қояды азаматсыздар байыма бар болыңыздар аман болыңыздар байымда